May ara ako sugilanon about sa self-isolation. Tungod sa COVID-19, kita tanan na quarantine. Ari ang mga istorya, sumikat tungod sa corona. Dito sa Wuhan Market, ginsabaw ang kuyaknit. Ang kabog nga ginchibog sa China Amo no ang rason sang corona Ang kabog nga ginchibo sa China Amo no ang rason sang corona Nauso ang TikTok Mga tao nakatok Trending si DJ Lunyo, pati ako na pa I love you. May social distancing, may hello, everything. Puso ang FB Live, kumanta I will survive. Ang kabog nga ginchibog sa China. Amo ko no ang rason sang corona ang kabog nga ginchibog sa China Amo kuno ang rason sang corona Tissue paper na hurot Tanan na hadlok maglupot Gani nagpanik buying Mga tao na praning Hand wash, hand sanitizer alcohol, paracetamol, pati ang vitamins. Ubos gid wala bilin, ang kabog nga ginchibog sa China. Amo kuno ang rason sang corona. Ang kabog nga ginchibog sa China. Amo kuno ang rason sang corona Hand washing is the key Mag-disinfect gid pirmi Hindi gid pagkalimti Wear your PPE Mga di kag maglaom Stay safe, stay at home Pero sa Diyos magsalig Kaysa lang makabulig Ang kabog nga ginchibog Sa China Amo ko ang rason sang corona ang kabog nga ginchibog Sa China Amo ko ang rason sang corona Sayang kabog nga ginchibog sa China Amo kuno ang rason sang corona